पंजाब की बिल्लो और मैं हाँ भाई बोल अरे भाई लड़का लोगों का वीडियो आ रहा है तेरा कब आ रहा भाई भाई मेरा वीडियो जरूर थोड़ा लेट में आएगा लेकिन जब आएगा तो मेरा नाम हर जगह छाएगा मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम हर जगह छा रहा है मैं कुछ को हर कोई चाह रहा है मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम तो शुरुआत है यूट्यूब में लगने वाली आग है कभी कंटेंट ना चुराया हर दम फ्रेश न्यू ही बनाया कभी व्यू पर ध्यान नहीं दिया हर दम हार्ड वर्क ही किया मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि करता हूँ मेहनत मैं नहीं चाहता बनना बड़ा बस मैं ये चाहता हूँ सबके दिल पे राज करना दिन साफ है तभी तो नाम और काम दोनों का नाम इसीलिए तुषार गुप्ता का मुखौटा